विरमणलाचे गुरुदर्शन Здравейте всички! Събрали сме се на едно много култово българско място, град Шипка и ще възраждаме българския род тук. Тук е много силно и има закрилата на страшно много български духове и български пазители, които ще събуждаме и ще ги превръщаме в наши пазители. Първият ритуал, който ще направим, това е а, с Бог Баран. Бог Баран, това е богът на войната и победата. Името му означава победоносец християнските вярвания е останал като Георги Победоносец, който дава победа, сразява змея и унищожава всичкото зло на земята, като унищожава и нашите врагове. Нашите предци са го викали преди война и той ме е помагал да побеждават. Баран също така е предводител на войните, загинали в бой, които живеят в неговия рай на небето. Баран взима решение за битките на земята и дава на своите избранници знаци и поличби. Това е прототип на Бог Один като цяло, но има и много имена по света. Ние ще го активираме във, всички, в цялата му сила. Та Бог Баран си е много силен български покровител и българите са свързани много силно с скандинавските племена и Один винаги е бил наш покровител. Тъй като какво означава думата а, бъл, българ. Нали, едно време бъто се е четял като В и се е четял като Волгър. Т.е. ви дошли от Волга. И откъде идва това име? Волк. Кой е вълка? Один. Нали, като се сетим. И тук това е прототипа на Бог Барам. Бог Один също има Валхала и събира всичките велики войни. И Бог Баран по същия начин има войни. А Тангра е баща на Баран. А в скандинавската митология по същия начин Тангра означава небе, но Один баща му също е небе. Нали, много е свързано всичко. И така започваме да призоваваме този велик Бог – с името си Веда Мора на Одина, с ключовете с които съм надарена, отварям вратата към великия божествен прах български бог Баран и възстановявам култа му на земята. Активирам силата му в нашите духове, телата и сърцата. Активирам божествената българска генетика, сила и знания. О, велики баран, прекрасен и всемогъщи, чуй моят глас, чуй молбата ми. Тук на този свещен алтар аз възраждам твой култ. Изпускам силата ти върху твоя народ, българиския и възстановявам пряката му връзка с теб. Нека прибъде отново славата ти тук на земята и, и победи и победи безчет. Ние при теб сега прикланяме глава, огън свещен разпаваме отново в Твоя чест, силата ти и рода български възраждаме и молим да ни простиш за предателството към теб от нашите предци, заради което нашия род почти се затри. Възстанови корените ни със слава и величие ни удари, с победи безброй земни благини. Благословени ни свържи с нашите предци. Отвори портите на мъртвите из велика небесна България. Земната България обедини и под защитата на великите ни предци ни постави. Нека прибъде България, нека възкръсне като феникс от пепелта. Нека се носи славата и могъществото ни отново по всички краища на света. Велики баран, България и българския народ от злото освободи, както всички бели раси отново ги обедини. Нека живеят в мир народите, злото чрез теб да победят, да се освободи цялата планета от погром и ад. И сега се обръщам към теб, славен, божествен татко войн и велик защитник. Обръщам се към теб със всичките имена, с които си известен сред човеците на земята. И призовавам всички твои поноста си, сили и армии да дойдат на помощ на майката земя природата, фауната, флората и на човешкия род и да унищожиш всичко и всички, които унищожават и разрушават нашия свят и неговите обитатели. Призовавам силата на Баран, Арис, Астар, Ашур, Бал, Бригита, Вагн, Веритрагна, Гуан, Юй, Гесер, Дурга, Забаба, Иштар, Камул, Квирин, Махес, Мангала, Марс, Моди, Монто, Нинурта, Огун, Один, Унурис, Оро, Парашурама, Пирва, Решев, Ругевит, Родянос, Световит, Сет, Сканда, Сопто, Тейшеба, Туматуенга, Тюр, Уитилопочли, Хадур, Хатиман, Екбексо, Езус, Ера Шанго, Яровит. Със силата на имената на Бога на войната призовавам всички тъмни духове – които му служат, да се спуснат на земята с всичките армии, които съществуват в негова служба. Призоваваме всички негови велики войни от всички небески и райски чертози, които след смъртта си са наградени да живеят и пируват в тях. Спуснете се, велики силни духове войни, Спуснете се, и изчистете земята от всички, които рушат мен и моите близки и моят род, българския народ и целият човешки род, природата и е планетата, от всички, които създават войни и унищожават всичко живо и свято. Освободете земята от слугите на злото и я причистете. Унищожете всички, които отравят земята, водата и въздуха и рушат природата. Унищожете всички врагове на човечеството и унищожете техните родове тук на земята. Изкоренете ги от корен. Унищожете всички тези, дето сеят смърт, болести, бедност, страдания, войни и разруха. Унищожете злото и неговите слуги до крак. Възстановете баланса на планетата и нека всички тези, които заграбват природните и материални ресурси и паразитират върху човешкия и животинския свят, като го изтребват и обричат на глад, да бъдат унищожени и да умрат. Нека за всички свои зли деяния тук и сега веднага да си платят. Съберете велики войни всички сълзи, всичката мъка и страдания, реките от кръв, които са проляти от деянията на силите на злото и техните слуги, и с божествено въздаяние ги унищожете и примахнете от нас и земята. Намерете всички злосторници, продажници и предатели, пийте кръвта им, разкъсвайте плътта им, нека живи се разкапват, отнемете богатствата им, рушете домовете им и родовете им, унищожавайте организациите им и всичките им коварни планове против човечеството и майката земя. Свалете маските им, нека истинските им лица, лица станат видни за всички, както и всичките им подли и зли дела. Нека всички ги виждат и разпознават да могат да се борят срещу тях и да се защитават. Нека всички божествени войни възстановят мира, благополучието и баланса на земята, като затворят завинаги вратата на злото, заедно с всичките нейни обитатели. Моето слово е закон и дори шабаш от хиляда мага не ще го разруши и нека доброто в тази битка победи. Ключ език за ключ заклето. С името си Веда Морана Одина, с ключовете с които съм надарена, отварям вратата към великия божествен прабългарски бог Баран и възстановявам култа му на земята. Активирам силата му в душите, духовите, телата и сърцата. Активирам божествената българска генетика, сила и знания. О, велики баран, прекрасен и всемогъщи, чуй моя глас, чуй молбата ми. Тук на този свещен алтар аз възраждам твоя култ, изпускам силата ти върху твоят народ българийския и възстановявам пряката му връзка с теб. Нека прибъде отново славата ти тук на земята, и победи без Ние сред теб, ние пред теб сега се прекланяме а, ние при теб сега прикланяме глава, огън свещен разплаваме отново в Твоя чест, силата Ти и рода български възраждаме и молим да ни простиш за предателството към Теб от нашите предци, заради което нашия род почти се затри. Възстанови корените ни, със слава и величие ни удари, с победи безброй и земни благини. Благослови ни, ни свържи с нашите предци, отвори портите на мъртвите и из велика небесна България, земната България обедини и по защитата на великите ни предци ни постави. Нека прибъде България България. Нека възкръсне като феникс от пепелта, нека се носи славата и могъществото ни отново по всички краища на света. Велики баран, България и българския народ от злото освободи, както и всички бели раси отново ги обедини. Нека живеят в мир народите, злото чрез теб да победят, да се освободи цялата планета от погром и ад. И сега се обръщам към теб, славен Божествен Татко и Велик Защитник. Обръщам се към теб с всичките имена, с които си известен сред човеците на земята и призовавам всички твои поноста си, сили и армии да дойдат на помощ на майката земя, природата, фауната, флората и на човешкия род и да унищожиш всичко и всички, които унищожават и разрушават нашия свят и неговите обитатели. Призовавам силата на Баран, Арис, Астар, Ашур, Бао, Бригита, Ваган, Веритрагна, Глани, Юй, Гесер, Дурга, Забаба, Иштар, Камул, Квирин, Махес, Мангала, Марс, Моди, Монто, Нинурта, Огун, Один, Унурис, Оро, Парашурама, Пирва, Ришев, Ругевит, Родянус, Световит, Сет, Сканда, Собдо, Тейшеба, Туматауенга, Тюр, Уициопочли, Хадур, Хатиман, Екбесо, Езус, Ера, Шанго, Яровит. Със силата на имената на Бога на войната призовавам всички тъмни духове, които му служат, да се спуснат на земята с всички армии, които съществуват в негова служба. Призовавам и всички негови велики войни, от всички небесни райски чертози, които след смъртта си са наградени да живеят и пируват в тях. Спуснете се, велики и силни духове войни, Спуснете се, изчистете земята от всички, които рушат мен и моите близки и моят род, българския народ и целият човешки род, природата и планетата, от всички, които създават войни и унищожават всичко живо и свято. Освободете земята от слугите на злото и я причистете. Унищожете всички, които отравят земята, водата и въздуха и рушат природата. Унищожете всички врагове на човечеството и унищожете техните родове тук на земята. Изкоренете ги от корен. Унищожете всички тези, дето сеят смърт, болести, бедност, страдания, войни, разруха. Унищожете злото и неговите слуги до крак. Възстановете баланса на планетата и нека всички тези, които заграбват природните и материални ресурси и паразитират върху човешкият и животинския свят, като го изтребват и обричат на глад, да бъдат унищожени и да умрат. Нека за всички свои зли деяния тук и сега веднага да си платят. Съберете велики войни, всички сълзи, всичката мъка и страдания и реките от кръв, които са проляти от деянията на силите на злото и техните слуги, и с божествено въздаяние ги унищожете и примахнете от нас и земята. Намерете всички злосторници, продажници и предатели, пийте кръвта им, разкъсвайте плътта им, нека живи да се разкапват, отнимете богатствата им, рушете домовете им и родовете им, унищожавайте организациите им и всичките им коварни планове против човечеството и майката земя. Свалете маските им, нека истинските им лица станат видни за всички, както и всичките им подли и зли дела. Нека всички ги виждат и разпознават и да могат да се борят срещу тях и да се защитават. Нека всички божествени войни възстановят мира, благополучието и баланса на земята, като като затворят завинаги вратата на злото, заедно с всичките нейни обитатели. Моето слово е закон и дори шабаш от хиляда мага не ще го разруши. И нека доброто в тази битка победи ключ, език за ключ, заклето. С името си Веда Мора на Одина, с ключовете, с които съм надарена, отварям вратата към великия божествен прабългарски бог Баран и възстановявам култа му на земята. Активирам силата му в душите, духовете, телата и сърцата. Активирам божествената българска генетика, сила и знания. О, велики баран, прекрасни всемогъщи, чуй моя глас, чуй молбата ми, тук на този свещен алтар аз възраждам твоя култ изпускам силата ти върху твоят народ българския и възстановявам пряката му връзка с теб. Нека прибъде отново славата ти тук на земята и победи бищет. Ние пред теб сега прекланяме глава. Огън свещен разплаваме отново в твоя чест Силата ти и рода български възраждаме и молим да ни простиш за предателството към теб под нашите предци, заради което нашия род почти се затри. Възстанови корените ни със слава и величи ни удари, с победи безброй и земни благини. Благослови ни ни свържи с нашите предци, отвори портите на мъртвите, извелика небесна България, земната България обедини и по защитата на великите ни предци ни постави. Нека прибъди България, нека възкръсне като феникс от пепелта, нека си носи славата и могъществото ни отново по всички краища на света. Велики баран, България и българския народ от злото освободи, както всички бели раси отново ги обедини. Нека живеят в мир народите, злото чрез теб да победят и да се освободи цялата планета от погром и сега обръщам се към теб, славен Божествен Татко, воин и велик защитник. Обръщам се към теб с всички имена, с които си известен сред човеците на земята. И призовавам всички твои поноста си, сили и армии да дойдат на помощ на майката земя, природата, фауната, флората и на човешкия род и да унищожиш всичко и всички, които унищожават и разрушават нашия свят и неговите обитатели. Призовавам силата на Баран, Арис, Астара, Шур, Бал, Бригита, Вагн, Веритрагна, Гуан Юй, Гесер, Дурга, Забаба, Иштар, Камул, Квирин, Махес, Мангала, Марс, Моди, Монто, Нинурта, Угун, Один, Унури, Соро, Парашурама, Пирва, Решев, Ругивит, Родианус, Световит, Сет, Сканда, Сопто, Тейшеба, Томатуенга, Тюр, Уиципочли, Хадур, Хатиман, Екбесо, Езус, Ера, Шанго, Яровит – с силата на имената на Бога на войната призовавам всички тъмни духове, които му служат, да се спуснат на земята с всички армии, които съществуват в негова служба. Призовавам и всички негови велики войни от всички небесни райски чертози, които след смъртта си са наградени да живеят и пируват в тях. Спуснете се, велики и силни духове, войни, спуснете се и изчистете земята от всички, които рушат мен и моите близки, и моят род, българския народ и целият човешки род, природата и планетата, от всички, които създават войни и унищожават всичко живо и свято. Освободете земята от слугите на злото и я причистете. Унищожете всички, които отравят земята, водата и въздуха и рушат природата. Унищожете всички врагове на човечеството и унищожете техните родове тук на земята. Изкоренете ги от корен. Унищожете всички тези дето сеят смърт, болести, бедност, страдания, войни, разруха. Унищожете злото и неговите слуги до крак. Възстановете баланса на планетата и нека всички тези, които заграбват природните и материални ресурси и паразитират върху човешкият и животинския свят, като го изтребват и обричат на глад, да бъдат унищожени и да умрат. Нека за всички свои зли деяния тук и сега веднага да си платят. Съберете велики войни, всички сълзи, всичката мъка и страдания и реките от кръв, които са пролати от деянията на силите на злото. И техните слуги из божествено въздаяние ги унищожете и примахнете от нас и земята. Намерете всички злосторници, пороздажници и предатели. Пийте кръвта им, разкъсвайте плътта им, нека живи се разкапват. Отнемете богатствата им, рушете домовете им и родовете им, унищожавайте организациите им и всичките им коварни планове против човечеството и майката земя. Свалете маските им, нека истинските им лица станат видни за всички, както и всичките им подли и зли дела. Нека всички ги виждат и разпознават и да могат да се борят срещу тях и да се защитават. Нека всички божествени войни възстановят мира, благополучието и баланса на земята, като затворят завинаги вратата на злото, заедно с нейните, всичките нейни обитатели. Моето слово е закон и дори шабаш от хиляда мага не ще го разруши и нека доброто в тази битка победи. Ключ език под, за ключ, заклето. О, велики баран, прекрас, а, с, с името си Веда Морана Одина, с ключовете, с които съм надарена, отварям вратата към великия божествен прабългарски бог баран и възстановявам култа му на земята. Активирам силата му в душите, духовете, телата и сърцата. Активирам божествената българска генетика и сила и знания. О, велики баран, прекрасен и всемогъщи, чуй моя глас, чуй молбата ми, тук на този свещен алтар, аз възраждам твоя култ, изпускам силата ти върху твоя народ, българийския, и възстановявам пряката му връзка с теб. Нека прибъде отново славата ти тук на земята и победи бищет. Нека ние пред теб сега прикланяме глава, огън свещен разпаваме отново в твоя чест, силата ти рода български възраждаме и молим да ни простиш за предателството към теб, от нашите предци, заради което нашия род почти се затри. Възстанови корените ни с слава и величие ни удари, с победи безброй и земни благини. Благослови ни ни свържи с нашите предци, отвори портите на мъртвите из велика небесна България, земната България обедини и под защитата на великите ни предци ни постави. Нека прибъде България, нека възкръсне като феникс от пепелта, нека се носи славата и могъществото ни отново по всички краища на света. Велики баран, България, българския народ – от злото освободи, както и всички бели раси отново ги обедини. Нека живеят в мир народите, злото чрез теб да победят, да се освободи цялата планета от погром и ад. И сега обръщам се към теб, славен Божествен Татко, войн и велик защитник. Обръщам се към теб с всичките имена, с които си известен сред човеците на земята и призовавам всички твои си, сили и армии да дойдат на помощ на майката земя, природата, фауната, флората и на човешкия род и да унищожат всичко и всички, които унищожават и разрушават нашия свят и неговите обитатели. Призовавам силата на Баран, Арис, Астара, Шур, Бал, Бригита, Вагн, Веритрагна, Гуан, Юй, Гесер, Дурга, Забаба, Иштар, Камул, Квирин, Махес, Мангала, Марс, Моди, Монто, Нинурта, Огун, Один, Унурис, Оро, Парашурама, Пирва, Решев, Ругивит, Рудианус, Световит, Сет, Сканда, Сопто, Тейшеба, Туматуенга, Тюр, Уиципочли, Хадур, Хатиман, Екбесо, Езус, Ерша, Ера, Шанго, Яровит. Със силата на имената на Бога на войната призовавам всички тъмни духове, които му служат да се спуснат на земята и всички армии, които съществуват в негова служба. Призовавам всички негови велики войни от всички небесни райски чертози, които след смъртта си са наградени да живеят и пируват в тях. Спуснете се, велики и силни духове, войни, спуснете се, изчистете земята от всички, които рушат мен и моите близки, и моят род, българския народ и целият човешки род, природата и планетата, от всички, които създават войни, унищожават всичко живо и свято, освободете земята от слугите на злото и причистете. Унищожете всички, които отравят земята, водата и въздуха и рушат природата. Унищожете всички врагове на човечеството и унищожете техните родове тук на земята. Изкоренете ги от корен. Унищожете всички тези, дето сеят смърт, болести, бедност, страдания, войни и разруха. Унищожете злото и неговите слуги до крак. Възстановете баланса на планетата и нека всички тези, които заграбват природните и материални ресурси и паразитират върху човешкият и животинския свят, като го изтребват и обричат на глад, да бъдат унищожени и да умрат. Нека за всички свои зли деяния, тук и сега, веднага да си платят. Съберете велики войни, всички сълзи, всичката мъка и страдания и реките от кръв, които са проляти от деянията на силите на злото и техните слуги. Из божествено въздаяние ги унищожете и примахнете от нас и земята. Намерете всичките злосторници, продажници, предатели, пийте кръвта им, разкъсвайте плътта им, нека живи се разкапват, отнемете богатствата им, рушете домовете им и родовете им, унищожавайте организациите им и всичките им коварни планове против човечеството и майката земя. Свалете маските им, нека истинските им лица станат видими за всички, както и всичките им подли зли дела. Нека всички ги виждат и разпознават и да могат да се борят срещу тях и да се защитават. Нека всички божествени войни възстановят мира, благополучието и баланса на земята, като затворят завинаги вратата на злото, заедно с всичките нейни обитатели. Моето слово е закон и дори шабаш от хиляда мага не ще го разруши. И нека доброто в тази битка победи. Ключ език за ключ за клето. С името си Веда Моран Одина, с ключовите, с които съм надарена, отварям вратата към Великия Божествен български Бог Баран и възстановявам култа му на земята. Активирам силата му в душите, духовете, телата и сърцата. Активирам божествената българска генетика, сила и знания. О, велики баран, прекрасен и всемогъщи! Чуй моят глас, чуй молбата ми, тук на този свещен алтар аз възраждам твой култ, изпускам силата ти върху твоя народ, българийския и възстановявам пряката му връзка с теб. Нека прибъде отново славата ти тук на земята и победи бишчет. Ние при теб сега прикланяме глава, огън свещен разпаваме отново в Твоя чест, силата Ти и рода български възраждаме и молим да ни простиш за предателството към Теб от нашите предци, заради което нашия род почти се затри. Възстанови корените ни със слава и величие ни удари, с победи безброй и земни благини, благослови ни и ни свържи с нашите предци. Отвори портите на мъртвите и с велика небесна България, земната България обедини и под защитата на великите ни предци ни постави. Нека прибъде България, нека възк възкръсне като феникс от пепелта, нека се носи славата и могъществото ни отново по всички краища на света. Велики баран, Българи българския народ от злото освободи, както във всички бели раси отново ги обедини. Нека живеят в мир народите, злото чрез теб да победят, да се освободи цялата планета от погром яд. И сега се обръщам към теб, славен божествен татко, войн и велик защитник. Обръщам се към теб с всичките имена, с които си известен сред човеците на земята. И призовавам всички твои поноста си, сили и армии дойдат на помощ на майката Земя, природата, фауната, флората и на човешкия род и да унищожиш всичко и всички, които унищожават и разрушават нашия свят и неговите обитатели. Призовавам силата на Баран, Арис, Астара, Шур, Бал, Бригита, Ваган, Веритрагна, Гуан Юй, Гесер, Дурга, Забаба, Иштар, Камул, Квирин, Махес, Мангала, Марс, Моди, Монто, Нинурта, Огун, Один, Унурис, Оро, Парашурама, Пирва, Решев, Рогевит, Родянос, Световит, Сет, Сканда, Сопто, Тейшеба, Томатуенга, Тюр, Уицилопочтли, Хадур, Хатиман, Екбесо, Езус, Ера, Шанго и Ровит. Със силата на имената на Бога на войната призовавам всички тъмни духове, които му служат, да се спуснат на земята с всички армии, които съществуват в негова служба. Призоваваме всички негови войни от всички небесни райски чертози които след смъртта си са наградени да живеят и пируват в тях. Спуснете се, велики и силни духове войни, спуснете се и изчистете земята от всички, които рушат мен и моите близки, и моят род, българския народ и целият човешки род, природата и планетата от всички, които създават войни, и унищожават всяко живо, и свят, всичко живо и свято. Освободете земята от слугите на злото и я причистете. Унищожете всички, които отравят земята, водата и въздуха и рушат природата. Унищожете всички врагове на човечеството и унищожете техните родове тук на земята. Изкоренете ги от корен, унищожете всички тези, дето сеят смърт, болест и бедност, страдания, войни и разруха. Унищожете злото и неговите слуги до крака. Възстановете баланса на планетата и нека всички тези, които заграбват природните и материалните ресурси и паразитират върху човешкият и животинския свят, като го изтребват и обричат на глад, да бъдат унищожени и да умрат. Нека за всички свои зли деяния тук и сега веднага да си платят. Съберете велики войни, всички сълзи всичката мъка и страдания и реките от кръв, които са проляти от деянията на силите на злото. И техните слуги с божествено въздаяние ги унищожете и примахнете от нас и земята. Намерете всичките злосторници, продажници, предатели. Пийте кръвта им, разкъсвайте плата им, нека живи се разкапват. Отнемете богатствата им, рушете домовете им, родовете им, унищожавайте организациите им и всичките им коварни планове против човечеството и майката земя. Свалете маските им, нека истинските им лица станат видни за всички, както и всичките им подли зли дела. Нека всички ги виждат и разпознават и да могат да се борят срещу тях и да се защитават. така всички божествени войни възстановят мира, благополучието и баланса на земята, като затворят завинаги вратата на злото заедно с всичките нейни обитатели. Моето слово е закон и дори шабаш от хиляда мага не ще го разруши. И нека най-доброто в тази битка победи ключ, език за ключ, за клето името си Веда Моран Одина, с ключовите, които съм надарена, отварям вратата към Великия Божествен прабългарски Бог Баран и възстановявам култа му на земята. Активирам силата му в душите, духовете, телата и сърцата. Активирам божествената българска генетика, сила и знания. О, Велики Баран, прекрасен и всемогъщи. чуй моя глас, чуй мобата ми. Тук на този свещен алтар аз възраждам твоя култ, изпускам силата ти върху твоят народ българския и възстановявам пряката му връзка с теб. Нека прибъде отново славата ти тук на земята и победи биш момчето. Ние при теб, сега прикланяме глава, огън свещен разпалваме, отново в твоя чест, силата ти рода български възраждаме и молим да ни простиш за предателството към теб от нашите предци, заради което нашия род почти се затри. Възстанови корените ни, със слава и величие ни удари, с победи безброй и земни благини. Благослови ни ни свържи с нашите предци, отвори портите на мъртвите, из велика небесна България, земната България обедини и под защитата на великите ни предци ни постави. Нека прибъди България, нека възкръсне като феникс от пепелта, нека се носи славата и могъщи с и отново по всички краища на света. Велики баран, България и българския народ от злото освободи, както всички бели раси, отново ги обедини. Нека живеят в мир, народите злото чрез теб да победят, да се освободи цялата планета от погром и И сега се обръщам към теб, славен божествен татко, воин и велик защитник. Обръщам се към теб с всичките имена, с които си известен сред човеците на земята. И призовавам всички твои поноста си, сили армии, да дойдат на помощ на земята на майката Земя, природата, фауната, флората и на човешкия род и да унищожиш всичко и всички, които унищожават и разрушават нашия свят и неговите обитатели. Призовавам силата на Баран, Арис, Аштара, Рашур, Бал, Бригита, Ваган, Виритрагна, Гуан Юй, Гесер, Дурга, Забаба, Иштар, Камул, Квирин, Махес, Мангала, Марс, Моди, Монто, Нинурта, Огун, Один, Онурис, Оро, Парашурама, Пирва, Решеф, Ругивит – Родянос, Световит, Сец, Канда, Сопто, Тишеба, Томатуенга, Тюр, Уитипочли, Хадур, Хатиман, Екбесо, Езус, Ера, Шанго и Ровит. Със силата на имената на Бога на войната призовавам всички тъмни духове, които му служат, да се потиснат на земята с всичките армии, които съществуват в негова служба. Призовавам и всички негови велики войни от всички небесни райски чертози, които след смъртта си са наградени да живеят и пируват с тях в тях. Спуснете се, велики силни духове, войни, спуснете се, изчистете земята от всички, които рушат мен и моите близки, моят род, българския народ и целият човешки род, природата и планетата, от всички, които създават войни и унищожават всичко живо и свято. Освободете земята от слугите на злото и я причистете. Унищожете всички, които отравят земята, водата и въздуха и рушат природата. Унищожете всички врагове на човечеството и унищожете техните родове тук на земята, и скоринете ги от корен. Унищожете всички тези, дето които сеят смърт, болести, бедност, страдания, войни, разруха, унищожете злото и неговите слуги до крак, възстановете баланса на планетата и нека всички тези, които заграбват природните и материални ресурси и паразитират върху човешкия и животинския свят, като го изтребват и обричат на глад, да бъдат унищожени и да умрат. Нека за всички свои зли деяния тук и сега веднага да си платят. Съберете се велики войни, Съберете велики войни, всички сълзи, всичката мъка и страдания, реките от кръв, които са проляти от деянията на силите на злото и техните слуги, и с божествено въздаяние ги унищожете и примахнете от нас и земята. Намерете всички злосторници, продажници и предатели. Пийте кръвта им, разкъсвайте плътта им, Нека живи се разкапват, отнемете богатствата им, рушете домовете им и родовете им, унищожавайте организациите им и всичките им коварни планове против човечеството и майката земя. Свалете маските им, нека истинските им лица станат видни за всички, както и всичките им подли зли дела. Нека всички ги виждат и разпознават и да могат да се борят срещу тях и да се защитават. Нека всички божествени войни възстановят мира, благополучието и баланса на земята, като затворят завинаги вратата на злото, заедно с всички нейни обитатели. Моето слово е закон и дори шабаш от хиляда мага не ще го разруши и нека доброто в тази битка победи. Ключ език за ключ, заклето. И сега недрата на земята се отварят. Всички починали българи и защитници на България възстават и застават до нас. Елате към нас, велики души на велики войни. Събудете се, велики колобри. Събудете се, велики магове. Събудете се, велики войни. Застанете около нас. Призоваваме всички отхвърлени, неупокоени и заседнали между световете души. Елате при нас, съберете се и съдбата си отработете и се освободете и покой намерете чрез нас като служба вярна, ни служите и ни помагате в нашето дело. Съберете се, елате, в кръг се наредете. България, мен, моята школа, моят канал, моите близки и всички мои верни последователи и ученици защитете. Разкъсвайте и унищожавайте всеки наш враг. Истина, заклето. Благодаря. Този ритуал, колкото повече го гледаме, толкова по-силно ще се чистим и ще унищожаваме всичко зло по земята. Това беше от нас и до нови срещи!